welkom bij deze tweede video uit de serie Meet and Greet Annemarie. Zo heet hij inmiddels. Ehm, vorige week de eerste video gelanceerd en eh, dank voor de ontzettend leuke reacties die ik van jullie heb ontvangen. En dank ook eh, voor het inzenden van je foto, voor, een, voor feedback. Blijf dat ook vooral doen, dat kan nog steeds. En dank ook voor de vragen die jullie mij toestuurden. Want die eerste video die riep eh, een aantal vragen bij jullie op. Waaronder welke klassieke landschapsregels eh, lap jij nou eigenlijk aan je laars? Ehm, waarom ben jij van klassieke landschapsfoto's naar meer beweging en abstracte foto's gegaan? En hoe doe je dat nou eigenlijk, die bewegingsfoto's maken? Nou, allemaal vragen waar ik graag antwoord op geef. En in deze video begin ik eh, met het antwoord op die eerste vraag. Welke klassieke landschapsfoto, landschapsregels lap ik nou eigenlijk aan mijn laars? Waarom ik daarmee begin is omdat als je weet wat de regels zijn, dan weet je ook op welke manier eh, je daarvan af kunt wijken. En, eh, en of dat een goede keuze is om ervan af te wijken. Nou, wat zijn, wat zijn dan die klassieke landschapsfotografie-regels? Nou, er, zijn er, er zijn er een boel zijn een boel die, eh, die, die, je eigenlijk moet kennen. Eh, dat is te veel voor deze video, dus ik ga er eh, drie uitlichten. En na elke regel laat ik een foto zien waarin ik die regel wel heb toegepast. Zeg je nou na afloop van, nou, ik ben wel nieuwsgierig naar wat die andere regels zijn. Ehm, op mijn website bied ik een online fotoreview aan. Uh, aan de hand van jouw werk komen dan al die landschapsregels vanzelf aan de orde. Regel 1 is de regel van derde, wordt die wel genoemd. Dat betekent dat je je horizon eh, of je onderwerp op 1 derde of 2 derde in de foto plaatst, zowel eh, horizontaal als verticaal. Ik heb hier een voorbeeld van. Je ziet hier de hond op 1 derde, rechts in beeld op 1 derde eh, van de eh, van onderaf gezien op een derde in de foto. En van rechts ook op een derde in de foto of van links op twee derde. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Dit, geeft eh, dit, is een, dit is een belangrijke eh, klassieke landschapsfotografie-regel die geeft een foto rust, geeft balans. Het maakt dat, dat we zeggen dat is een goede compositie. De foto klopt, wordt ook wel eens gezegd. En dat heeft daarmee te maken. Dat je de 1 derde, 2 derde, de regel van derde wordt hier al genoemd. Dus horizon op 1 derde of 2 derde in de foto of, en het onderwerp op 1 derde of 2 derde in de foto. Dat is regel 1. Regel 2 is de kijkrichting. Uh, in Nederland, of in Nederland, in het Westen, uh, kijken wij van links naar rechts dat is een automatisme. We lezen de krant ook van links naar rechts. Ehm, in de landschapsfotografie zeggen we dan neem, je kijker, neem de kijker mee eh, in je foto van links naar rechts. Zodat dus hij automatisch, als hij de foto bekijkt, van links naar rechts kijkt. Dit is een voorbeeld waarin je ja, eigenlijk als vanzelf als kijker naar de foto van links naar rechts door het beeld loopt. de foto is zo gemaakt dat, je, eh, dat het laantje, dat is links, begint eigenlijk links en je loopt verder het laantje in naar rechts. Dit is een klassieke landschapsregel, nummer 2 was dit. Regel 3, de laatste. Natuurlijk, het licht. Niets is zo belangrijk voor een eh, landschapsfotograaf als het licht. Ehm, wat ik ook wil zeggen is dat een, landschapsfotograaf fotografeert eigenlijk alleen maar eh, tijdens de uren rond zonsopgang en zonsondergang. Omdat dat het mooiste licht is, zo wordt gezegd. Ook wel de gouden en blauwe uurtjes genoemd. Ehm, dat, is ook zo. Het is prachtig, prachtig licht tijdens die uren. Dit is zo'n foto die tijdens eh, het zogeheten blauwe uurtje eh, gefotografeerd is. Rond zonsondergang is dit, was dit. Je ziet het ook, het geeft een bepaalde sfeer aan de, aan de foto. Eh, wat maakt dat het prettig is om, om naar te kijken. Nou, dit zijn drie eh, klassieke landschapsfotografieregels. Uh, dus als je die hanteert, ben je al eigenlijk al een heel eind. Nou, er zijn nog veel meer, zoals gezegd. Nou ja, Picasso zei het eigenlijk al. Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Leer de, regels eh, als een professional, zodat je ze, nou ja, zoals ik dan zeg, aan je laars kan lappen als een, als een kunstenaar. En dat is ook, en dat is echt zo. Ik merk dat al die uh, landschapsfotografie-regels, uh, die zitten in mij. Dat is een tweede, eigenlijk een tweede natuur geworden. Eh, dus ik weet precies wanneer ik er van afwijk en wanneer dat ook een goede keuze is of niet. omdat ik weet, ik, ik, ik, denk vanuit de klassieke landschapsfotografie-regels en ik, uh, en ik wijk ervan af op het moment dat ik denk dat dat foto sterker wordt. Nou, een voorbeeld daarvan, dat is, is deze foto. Hier eh, is de horizon, zit de horizon niet op 1 derde of twee derde, maar precies in het midden. Dat, eh, ik heb dat gedaan omdat ik dacht, en dat denk ik nog steeds, dat dat het beeld ten goede komt. Dat het een sterkere compositie wordt. Eh, het geeft meer symmetrie. het is een rustig beeld om naar te kijken en wordt daardoor krachtiger. Dus dit is een van die regels die ik dus aan mijn laars heb gelapt. Eh, maar eh, met een grote hoger doel een betere foto maken. Nou ja, en, en, en, en, dan, en dan wordt het leuk. Op het moment dat je, eh, de, aan het dat je de regels kent en je gaat ervan afwijken en het wordt er alleen maar beter van, ja, dan wordt het leuk. Dan wordt het ook een spel. en, dan, en dan maak je dus ook echt een volgende stap in je, in je fotografie. Nou, dit, waren de, dit, was, dit was het antwoord op, eh, op, de, op de eerste vraag. Van uh, eh, elke klassieke landschapsfoto's lap je nu eigenlijk aan je laars. Nou, ik lap ze dus regelmatig aan mijn laars, soms ook niet. Ehm, nou, zoals gezegd, volgende keer ga ik, eh, geef ik antwoord op, de, op die andere twee vragen die gesteld zijn. Van waarom maak ik nu meer abstracte bewegingsfoto's en hoe doe ik dat nou eigenlijk? En dan gaan we ook naar buiten, want het is natuurlijk gewoon veel te mooi weer om binnen te zitten. Ehm, dus de volgende keer eh, een buitenvideo. Nou, voor nu vergeet, eh, vergeet niet eh, je foto in te sturen voor, een, voor feedback. kijk even op mijn website naar naar de bewegingsfoto's en de abstracte foto's die ik nu maak, ligt ter voorbereiding op, op, de, op de volgende video alvast. Wil je meer landschapsfoto's weten, uh, landschaps regels weten, schrijf je dan in eh, eh, voor, een, eh, voor een fotoreview, zoals gezegd, tot 1 juni met 15% korting. En ehm, voor nu nog een goede dag. Heb het goed en tot de volgende keer. Dag!